の愛してるらお話しして愛してるクフ여러분안녕하세요그키터브레이크크리건입니다오늘의뭘까이상하고자기를유학하기이이이やってきましたコメントでもいろんな人から「クリコさんドッキリやってください」というリクエストがあったので私もチャギに復習をしたいと思います聞き算め クってあるじゃないですかナチュラルなメイクが人気ですけど今日は足し算とか掛け算のメイクをしまくって優しい韓国人なんじゃが変だよっていうのかやっぽよっていうのかそしてその顔でチャギを誘惑したらチャギきっと喜ぶんじゃないかなと <laughs> それでは早速メイクしていきましょううわー天国本体パリパリパリパリパリンジャうわドゥリーデー完成しました いと思いますなんかド S の女王みたいにアイラインを引いていますシェーディングもこれチョコレート色なんですけど多分すぐ気づくと思うんですけどこれを可愛いと言ってくれるのかがすごく気になりますねチューバイチューバイめっちゃ恥ずかしいだ空気メモに全部書いたの書いてるようんうんうん 4시구나녹화시다응시대요시대요자몬스터여러분안녕하세요쿠키카페쿠크리코입니다김기영씨입니다아우네민나가인기를가니다から会えないからできたいと思います思いますね一人目からチャギが話して1番目를私が読んでうん番目からクリコが読えごめん二人早く読んで <laughs> 私が読なんで 밑에 에? 에? 왜? 왜요? 모장 이 쿠키 토크니까 근데 쿠키 토크가 그리코토 김경식 쿠키 토크 ですけど 코노이토 다래 아니야 아니, 뭐야 뭐 왜? 뭐야? 아 걔네 오페라 가수 みたい 오페라 가수라고? ほんとほんとほんとえ何やこれ え俺たちコキト君そんなことじゃないじゃんなんで아니아니い니아니아니이상해한국인노래도어때요아니뭐이렇게뭐顔小さいに見えるようにちょっとちゃんとしてちょっとここが、私妹みたいよ <laughs> あれこれヒゲじゃないあ아니근데그래や또뭐야이거아니혼아こんなにコキトー君取りま違うすって違うクとキートークだけどやっぱりみんなクリコさんのメイクにも注目してるじゃないよ誰が <laughs> 番やっぱり変だからこんな言葉が出ない違いますそれじゃないこが今までのクリコがコケトコで出たのが뭔가이렇게これとちょっと味が違えうかなんでそんなら話味が違うからゃ味が話して違うから味が違うからやっぱよ器用よ귀여운거ありがとうございます그리고지금밑에가면画面で見たらゃ찮ね本 あ、じゃ鳥肌立ちます、ね、なんでなんでなんでなんでえ、どういう意味でどういう意味こんなこれこれ初めて見たからあ、こんなコスメもあるなっていうこと最近も笑ってあ、いや笑うけどえ、これじゃカカオトークのプロフィール何で。これ、取って取って します。ポポ。 <laughs> ジャンキー。ええー。あやがが無理しから。うんと。もうジャンキー。わあ。あめっちゃ顔も赤くなったねジャンキー。したいこと大変したいこともがしたい。もがしたい。どんなに綺麗ならば一旦これやめてちょっと家で寝ますだっけ？ 2人ででそれ大肌は悪いよお肌より자の興奮が大事やミュージルがめっちゃ上手な 고주다의 아줌마 밑에 <laughs> 뭐? 아 그러니까 이 의미네 베테랑 또 쓰는 마에데 밑에라 베테랑은 뮤지컬 아줌마 밑에인데 코코데 밑에라 쓰고 이모분이 나오네 <laughs> 일단 들어가서 하자 心配ですっていう人もいるけど그러윈 심었어야 돼 홈워크죠 지금까지 봐주셔서 감사합니다. 감사합니다. 아진짜어땠어요귀여워응또最初はなんかちょっと特別な糸かなと思ったけど、うん、だんだん見たら今日じゃあ明日からこれでも大丈夫吸っていく時、うん、でも吸っていく時のもがみんなのそれちゃんと、うん、もう何それ愛してるの話して たりしてるくふき上バナナよわあ聞いてたよ私だ本当にこれがいいと思わなかったでしょチャギ그냥완전히이모부야고노와이모부야기계잖아요아그러니까왜손나무들씹었냐고요그리고뭐야오니미타이잖아이모부이모부아니에요